ciencia, filosofía, arte. Nosotros siempre intentamos innovar en los campos en que nos especializamos. Por eso, les venimos a presentar nuestro nuevo producto, The Kindle Con sus innovadoras técnicas de animación, con videos que mezclan de manera magistral el storytime y la ciencia, harán de tu experiencia en YouTube una experiencia inolvidable con una D por símbolo y esa plumita que la acompaña. De Kindle, tu canal pseudo-intelectual de preferencia. Este video no se parece mucho a un trailer de Apple. ¡Cállate!